Niin, no meillä opettajilla tietenkin on, on niin kuin huoli meidän aktiivien jaksamisesta, eli työsuojeluvaltuutetut, pääluottamusmiehet työskentelee aika paljon ongelmia ja hankalien, äh, hankalien ja kiperiä asioiden parissa siellä omalla työpaikallaan ja hyvin paljon yksin. Ja niinpä tämä tämmöinen niin kuormitus, se, se ehkä myötätuntokuormitus ja ihmissuhdekuormitus aika melkoinen ja siitä meille on tullut niin kuin tarve sitten näillä meidän isoilla kehittämispäivillä niin hakea jotakin keinoja niin kuin tukea, tukea näiden näiden tuota, aktiivien jaksamista. Ja ensinnäkin meitä opettajia varmaan pelotti aika paljon se, että me uskaltaudutaan tekemään jotakin ihan uutta semmoisen vajaan 70 ihmisen kanssa, jotka, jotka on siis pääluottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja ympäri Suomen erilaisilta työpaikoilta. Pelotti se, että, että miten se onnistuu ja miten ihmiset uskaltautuu panna itsensä likoon ja lähteä luomaan yhdessä kehittämään jotakin yhdessä. Mun mielestä se oli hieno tavallaan hyvin lyhkäisen tämmöisen teoria, teoria katsauksen kautta niin kuin lähdettiin suoraan tekemään, että ihmiset lähti sanottamaan sitä omaa biisiä ja se, ne biisin sanat oli aivan loistavat, ne oli ihan käsittämättömät. Ja sitten toinen ryhmä lähti, lähti sitten tekemään sitä musiikkia ja ryhmässä oli hyvin paljon sellaisia, jotka ei osannut soittaa. Ja sitten oli tätä taustakuoroa ja, ja, ja, ja tota, aika nopealla aikataululla sitten saatiin se valmis, valmis tuotos aikaiseksi. Meillä täällä oppilaitoksessa niin se, että ihmiset yhdessä opiskelee ja tuottaa tavallaan sitä kautta niin kuin sitä, sitä vertaistukea ja, ja ollaan, ollaan yhdessä ja tehdään yhdessä ja, ja sillä tavalla tuetaan sitten niin kuin jokaisen yksilön jaksamista. Yksilöllisiä yllätyksiä oli tietenkin, tai se me tiedettiin, että ne henkilöt, jotka, jotka kokee musiikin, musiikin itselleen tärkeäksi, jotka esimerkiksi laulaa paljon, niin lähtee innolla mukaan ja haluaa olla siinä bändissä tai taustakuorossa. Uh, mutta niitä yllätyksiä oli sitten se, että sen sanotuksen osalta, että, että miten sanottaa sitä johonkin tiettyyn, tiettyyn kappaleeseen, miten löytää niitä. Sieltä nousi semmoisia aika mielenkiintoisia ihmisten, niin kuin mielenkiintoiset ihmiset nousi avainhenkilöiksi ja tämmöisiksi idearikkaiksi. Ja sitten tietenkin se esiintyminen, se soittaminen ja se laulaminen, niin esimerkiksi meidän solisti oli sellainen, joka joka niin kuin oli sitä mieltä, että hän ei osaa mitään ja hän ei tuohon mukaan lähde alkuun. Ja silti hän oli siis loistava sitten siinä, siinä loppuvedossa. Niin kuin opettajalle tämä on minun mielestä tuottanut ihan uutta tämmöistä pedagogista näkökulmaa ja, ja ehkä rohkeutta myös niin kuin tarttua vähän uusiinkin asioihin rohkeammin.